que o professor traz. Porque senão será vai, você vai ressentir. Voilà. Parce que si tu fais, c'est va ressembler. Entonces, après o peux le faire como tú lo ressens. Pero si yo viens, pa, rigi, rigi, rigi, oh, la catacata, pum, pa, pa. Ya, oye, por el filo, si vamos a la música. Ay, mira, por favor, ven cuando vamos, la mira. Hola, amigo. ¿Cómo, ¿Cómo está? Ah, gracias. Oye, va, seven, eight, one. five, six, seven, and one. Zero, five, six, seven, and one. Two, three, five, six, seven, oh, two, three, five, six, seven. Let's go. Left. One, two, three. Substitute. One, two, three, four. Da, da, da, da, da. One, two, five, six, seven, and one, two. Go. Five, six, seven, and one, two. Hey. Six, seven, and 1, 2, 3 après on fait la la la base regardez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 pour la fille c'est la 1, 2, 3 5, 6, 7 1 Your balls are... One, two, three, five, and you open. Six, seven, one, two, three. Okay. Copy, ahora sí, copy, copy, copy. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. por allí, siempre. When you take all the space. Okay, now. Vamos a ver algo. six, seven. One more time. So guys, two, five, seven, six, seven. One, two, three, five, six, and seven. One. Let's go. Five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Rotation. Five, six, seven. Two, three.